No tutaj dzisiaj mamy jego jest złoto z elektroniki. Tu są piny z starych płyt, procesory. To wszystko zawiera złote styki, to wszystko jest pozłacane. A odzysk jest prosty. mamy palniczka gazowego i tak to tak to nam szybciutko, ładnie schodzą te piny. Podgrzewamy. One same się przewracają. Są ulotowywane. Bardzo szybki, prosty sposób. Zostaje nam cena, która jest niepotrzebna. No a złote piny, jak widać, one same odpadają. Metoda no, bardzo prosta. Polecam wszystkim ostelkowiczom. No, można zrobić w garażu. W piwnicy. Ja akurat robię to w piwnicy. No, no w domu, ale trochę śmierdzi. Jak ktoś tam smrodnie straszne, to może się w domu bawić. Tak to wygląda mniej więcej. Przejdziemy do następnego. Następnych złotości. Tu mamy płyty komputerowe, płyty główne. Wszystkie piny, wszystko jest złocone. Już odkryte. Tak wyglądają, tak wyglądają nasze, nasze piny. Jak widać tutaj tak jak dyskujemy rzucamy plastyki, które są no tak to, wygląda mniej więcej to już mamy złote piny tu też mamy piny złote to wszystko jest pozłacane drugim złotem ładnie nam to odchodzi to jest fajna sprawa Klasyk jest też handliwym towarem. Jakieś pieniążki można na niego uzyskać. To trzeba wszystko pozbierać też później. Ale nas interesuje w tym wypadku złoto. Można potraktować zwyciężnym sprzętem też. No i teraz zaczynamy naszą przygodę. Oczywiście z zyskiem złota. Nasz palniczek delikatny. Już zaraz sobie miejsce zrobić. Podgrzewamy naszą płytę. i delikatnie delikatnie wyciągamy nasze złoto do odzysku go że z góry metal przenosi ciepło tak wyglądają te piny, to wszystko jest pozłacane Pin wygląda tak, to wszystko jest złocone złote. Można też metodą na sucho odcinać też to wychodzić będzie można użyć większego kalibru sprzętu jak mamy miejsce to to ładnie na też będzie wychodziło o proszę złoto znajduje się wszędzie w tych w tych złoconych pinach tu, tu mamy pod tym plastykiem każdy plastik zawiera które są pozłacane. Tutaj, może na tym przykładzie pokażę. Ale wszystko można to tworzyć. Tu też mamy styki złote, które są złocone. kondensatory to jest też do odzysków natomiast tu znajduje się srebro to jest to są srebrne końcówki też warto zbierać bo srebro ma swoją wartość my jesteśmy na razie zainteresowani złotem wszystkie złote piny to wszystko są pieniądze. Trzeba używać rękawiczek, bo można się szybko skaleczyć. E, ale to niebezpieczne. Rękawiczki wskazane. I tych pinów sobie tutaj nazbieramy. Mamy czas, płyty, każda elektronika, każdy, każdy pozłocony, pozłocony pin e, koloru złotego to jest złoto w elektronice. Później wyglądają nasze porozbierane, już mam płytę wcześniej. Te wszystkie piny to jest wszystko złoto. Wszystko złoto. No, bardzo prosto, o co jest, tam nie ma żadnego problemu, tylko trzeba dysponować czasem. Złoto, któreśmy uzyskali, musimy następnie wrzucić e, do kwasu, rozpuścić w kwasie. To już jest na, na, na, na inną porę. Ewentualnie poszukajcie sobie w internecie, jak, jak odzyskać złoto. A pokazuję, jak odzyskać złote piny. Pozdrawiam. Miłej zabawy życzę.